Привет! Меня зовут Лена Цыганов, руководитель агентства Тур Банжу. Нам в офис приехал бочонок пива. И знаешь почему? Сегодня 6 июля, а это означает, что осталось всего два дня до розыгрыша. Уже 400 человек хотят принять участие, выиграть и выпить этот бочонок пива. Если ты еще не с нами, присоединяйся. А еще я вам расскажу секрет, как же все-таки выиграть этот бочонок пива. Приглашайте ваших друзей и увеличивайте ваши шансы вместе выиграть и выпить этот бочонок пива. Смотрите евро, выигрывайте и отдыхайте с огромным удовольствием.